哟，这是一朵校花儿，校花儿快问快答。喜欢我的话，记得订阅我哦。请问哪个国家的人肚子最硬？印度人。